eine ganz coole Landkarte, wo man schon mal im Voraus sieht, wie alles so funktioniert. Und zwar haben wir hier unsere Beach Hut, wo wir dann immer Mittag essen. <laughs> Und so chillen tagsüber, wenn wir nicht gerade auf dem Wasser sind. Dann ist hier eine ähm, lange Landzunge, wo natürlich total flaches, glattes Wasser hinter ist. Perfekt zum Freestylen, aber auch zum Lernen. Und ähm, hier ist auch ein schöner, eine schöne Sandbank, wo es hüfttief ist. Hier ist auch eine riesengroße Teaching Area, wo man überall stehen kann. Ein Rescue-Boot hier liegen, das heißt, wenn irgendwas passiert, werden die Leute immer sofort eingesammelt. Ansonsten laufen hier auch überall am Strand Beach Boys rum, die euch jederzeit den ähm, Upwind-Service bieten, falls ihr noch nicht so sicher seid, Höhe zu laufen. Luki. Luke, Luke, Super.